Eh, iphantsi kwalichana ubhaku nosipoti andithi okay um eh, belisenzeka laphi eli babali bana sakhumbula beliqhubekeka phi ela bali beliqhubekeka phi ecumakala ecumakala qha nasedikeni very good okay Ngaphandle kobhaku nospoti, ngabaphi abanye abalinganiswa? Ii-characters. Ngabaphi abanye abalinganiswa siye sabeva phayana? yes. Ubani? Umama uhagu. ebekhona umama ugusha hayi mani mani kanti masingathethini sonke masingathethini sonke kanti meni umama ugusha ebekhona ebengekho umama ugusha ngumama uhagu nabani omnye nomama unkukhu umama usikhukukazi andithi and then nobani omnye notata utata ikhona into ethiwa ngutata usikhukhukazi bingutata ubani um, umyeni kamama usikhukhukazi tata umqhagi andithi